اذا في عندنا اختلاف اساسي الان ما بين الكلاسيكال في اختلاف اساسي ما بين ال digital digital control system و analog control system ايش الاختلافات الاساسيه في البقعه وايش اقترحوا نختار ايش البقعه والاختلافات ما بينهم اول احد اهم الاختلافات ال signals اللي موجوده في ال classical control systems هي انالوج العربي بيستعمل عادة كلمة شبيه شبيه يعني شيء بيشبه شيء analog signal فمن الامثله مثلا احنا لما نرسم signal هون analog signal لكن ال signals في ال digital control system تتذكروا شو الكلمه اللي استعملناها حكيناها المره الماضيه؟ discrete تمام discrete معناها في لها levels محدده فكره ال discrete انا بشبهها في فكره الدرجه لو انت عندك مجموعه درجات لو انا عندي 100 درجه وبدك تحط كره بدك تحطها على واحده من الدرجات هل تقدر تحط الكره بين الدرجه والدرجه لا انت مضطر انك تحطها على واحده من الدرجات فلو احنا شبهناها بهذا الشكل هون عندي levels هذول اسمهم ديسكريت levels ديسكريت يعني يا بتكون القيمه هون يا بتكون القيمه هون يا بتكون القيمه هون يا بتكون القيمه هون هل تقدر القيمه تكون هون لازم تكون اذا على وحده من ال levels في حين انا لو ممكن تاخذ اي قيمه يعني ممكن اجي اقول القيمه هاي عباره عن 5.13562 الى اخره لكن هون ال discrete بدها تكون وحده of number of specific levels فلو انا مستخدم مثلا عدد ال bits قديش عدد ال bits مثلا بنستخدمها لو انا بستخدم مثلا 8 bits قديش عدد ال levels اللي ممكن انا اجيبها ب 8 bits اثنين اثنين القوه 8 اللي هي بتعطيني 256 لو اخذت 2 للقوه 10 تعطيني 1024 وهكذا اذا كل اذا هون معناها شو معنى 256 انه في 100 256 levels بقسمهم ل 256 levels ما بقدر اجيب levels غير هدول ال levels بدهم يكون ون اوف ذيز ليفلز ان بتوين يعني مثلا نفترض لو عندي انا 10 فولت لو انا عندي signal بتتراوح من 0 ل 10 فولت ومثلتها ب 8 bits كم قديش ال level بده يكون المستوى ما بين كل level والتالي؟ رح يكون عندي هون 10 على 256 اللي هي قديش بتطلع معناها هذه طبعا هون 10 فولت قديش انت 10 على 256 عم تحسبها قديش تقريبا 4 بالعشرة 10 في 10 100 في أو فور oh تقريبا مش هيك؟ فور oh تقريبا فور فولت oh فالليفلز اللي بقدر امثلهم محدوده عدد ال levels اللي بقدر امثلهم محدوده هذا طبعا بيؤدي ل error اسمه ال quantization error quantization error لاني انا مضطر ال signal لما بحولها ل discrete levels لعدد discrete من ال levels. بصير في عندي خطا معين لانه ممكن ال signal الاصليه هي هون شو بدي اضطر اعمل بقربها لهون اذا ال signal مثلا كانت هون قربها مثلا لهذا ال level وهكذا اذا هذول ال levels اسمهم او هذه ال signals ال representation تبعتهم discrete في حين ال signals هذول ال representation تبعتهم analog هذا احد الاختلافات الاولى الاساسيه الاختلاف الثاني الاساسي هي مين بعرف sample اه ال sampling شو بتأدي ايش ال signal هون ايش اسمها وايش ال signal هون اسمها ال signal هون راح تكون continuous هون ال signal راح تكون سامبلينج يعني انا لما عندي analog controller في في ال system ال classical system في كل لحظه من اللحظات في عندي قيمه لل signal في كل لحظه من اللحظات بعرف القيمه تبعت ال signal باستمرار بحين في حين ال digital control systems راح يكون في عندي قيمه لل signal sample راح اخذ sample لل signal يعني خلينا افترض هذه ال signal الاصليه راح اخذ sample من ال signal هاي وراح احملها راح sample and hold بعد فتره راح اخذ sample من ال signal هاي وراح اخليها مخزنه عندي بعد شوي راح ارد اخذ sample من ال signal هاي واخليها مخزنه عندي راح ارد اخذ sample من ال signal واخليها مخزنه sample sample ايش معناها في اللغه؟ عين عين فكاني بقول انا في لحظه من اللحظات في لحظات معينه في فترات زمنيه محدده كل ما تمر فتره زمنيه capital T راح اخذ sample من ال signal وراح امسكها راح اخزنها عندي هاي العمليه بنسميها sample and hold sample and hold ايش معناها؟ خذ عينه وخزنها عندك خذ عينه وخزنها عندك في حين ال signal لما تكون continuous انا في عندي قيمه لل signal عارف قيمه ال signal كل فتره من الفترات طول الوقت لو عندي انا لو controller عندي ال signal موجوده كل الوقت ليش اضطرينا ننتقل من هذا ال system لهذا ال system؟ ايش اللي خلانا ننتقل من analog ل discrete وبعدين طبعا من discrete لايش بنتقل لاحظوا هون discrete هي levels بس هل هيك انا بمثلها في داخل ال PC او داخل ال PIC digital اه اذا بحولها من discrete الى digital كيف بتصير digital 0 بتصير مثلا 0 0 1 0 1 1 1 مثلا او بتصير 1 0 1 0 1 1 1 الى اخره هذا الشكل شو صار؟ هذا هذا discrete وهذا انالوج اوكي واضح فاحنا بنقول دائما analog digital هو فعليا انا محول ل discrete الاول شو يعني discrete يعني بقرر انه هاي ال signal في لها levels محدده بعدين انا يعني هو العمليه هي بتتم مره واحده في ال A to D converter شو بيعمل؟ بحول مباشره هو من analog لل digital بس هو فعليا احنا حولنا لمرحلتين حولنا من analog الى discrete ومن discrete الى digital والعمليه هاي احنا اذا هون رح نعمل من ال continuous رح نعمل sample and hold اذا بدي sampling circuit تعمل سامبلينج للسيجنال وبعدين بعد ما تعملها sample hold القيمه هاي اللي طلعت من هون بعملها discretization discretization يعني شو؟ يعني بقرر شو ال level هو تبعها وبعد ما اقرر ال level تبعتها شو راح اعمل؟ راح تتحول الان ل digital فشكل ال signal في داخل ال PIC راح يكون 1 اند zeros هو اصلا في العالم الحقيقي شو العالم اللي احنا متعودين عليه وبنشوفه وبنعرفه؟ لا لا احنا متعودين عليه بس احنا اضطررنا بسبب وجود ال digital systems وكل تعاملنا الان مع ال digital systems وكل ال processing تبعنا وكل ال controller صارت digital انا مضطر احول من analog ل discrete ل digital احول ال signal. وكذلك انا هنا خلال الفتره ما بضل اعمل باستمرار انا باخذ عينه من هذه ال signal. باخذ عينه من هذه ال signal. كل فتره زمنيه شو الرمز اللي استعملناه اللي متذكرينه الاسبوع الماضي capital T capital T هي ال sampling time يعني انا كل capital T وهي طبعا capital T بدنا نشوف قديش قيمتها لانه كل capital T انا شو راح اعمل كاني باخذ sample من هذه ال signal. كاني عمالي بقول انه انا رح اكون مسكر ال shutter في shutter قدامي رح اسكره رح اشتغل كل الشغل اللي بدي اياه وكل T شو بعمل؟ بفتح ال shutter باخذ قيمه او بقرا قيمه وبعدين بحافظ على القيمه وبسكر بعدين بعمل اشياء ثانيه بهاي ال signal. بحولها ل discrete وال discrete بحولها ل digital بعدين بعمل اشياء فيها وكمان انا عمالي بطلع outputs مش بس inputs عندي مزبوط هل ال control system رح يكون مفيد لو هو كان كله inputs اذا شو بدي اعمل انا طول الوقت بدي اخذ inputs واطلع اذا لما بفتح الشتر تبعتي كل قديش بفتح الشتر تبعتي كل T. بطلع ال outputs تبعتي طبعا هي بتكون digital عندي شو بحولها لانلوج بعدين بقرا ال inputs هاي برد بسكر وخلال الفتره هاي في عندي فتره طويله بعالم الكمبيوتر بعالم ال PC فتره طويله T. اذا كانت 1 مايك 1 milli second او 1 micro second مش فتره طويله اللي اخذ منكم PIC بقدر اعمل كل الاشياء التاليه اللي بدي اعملها وبعدين لما اكون جاهز مره ثانيه شو بعمل؟ اذا T هذه اسمها هذه ال sampling تمام واختيارها رح يكون مناسب لل system اللي احنا بنحكي عنه ماشي واضح في اسئله؟ هدول اختلافين اساسيين ما بين كل اللي درستوه في ال control كان في ال classical control systems شو ال controller الاساسي مين بتذكر احنا ما حكيناش عنه بس مين بتذكر شو ال controller الاساسي اللي موجود في الكلاسيكال كنترول لما بدي اعمل integrator او differentiator شو كانت الوحده الاساسيه اللي كنا نعتمد عليها لو انا بدي ابني controller classical controller ابني I او D physically ايش كان ال controller ال controller بسيط ممكن استخدمه في ال analog حتى ابني كنترولر اوب امب الاوب امب سيركس مش اخذتوا الاوب امب سيركس وين اخذتوها؟ في الالكترونكس بس هلا الناس بطلوا يبنوا controllers باستعمال الاوب امبس كان في شيء اسمه analog computers ال analog computers كانوا يستخدموها في ال control يقدر يتحكم في ال system ويبني فيه P و I و D لكن ايش صارت هلا هون ال controller الاساسيه؟ اذا هذا احد الاختلافات كمان هون عندي انا كنت مستخدم اوب امبس اوبريشنال امبليفايرز كنترول اليمنت هون ال control element الاساسي هو micro processors او micro controllers ككنترولر كنترول الاساسيه ال op amps محدودين بالاشياء اللي ممكن نعملهم فيها ال micro control صار يسمحوا لي نعمل اشياء اكثر بكثير مشهور في اسئله على هذا